hello guys and welcome to economics Pradesh के आपने बहुत कुछ पढ़ा आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो शुरुआत करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है और लेकिन क्वेश्चन तो यही है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है producer equilibrium producer equilibrium in the situation where producer get maximum level of profit ऐसा लेवल जहां पर प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है जहां प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा फायदा होता है वो वाले लेवल को हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलते हैं क्या बोलते हैं producer equilibrium producer equilibrium in situation where the producer get maximum level of satisfaction और प्रोड्यूसर को सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगा प्रॉफिट से तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा जहां पर होता है उस लेवल को हम प्रोड्यूसर इक्विब्रियम बोलते हैं अब शुरुआत करते हैं पहली अप्रोच की पहली अप्रोच है total revenue total cost approach तो पहले तो हमें पता करना होगा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट कैसे पता करेंगे खैर ये सब बात से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तीन चार जो चैप्टर है प्रोडक्शन हुआ कॉस्ट हुआ रेवेन्यू हुआ प्रोड्यूस रिकवरी हुआ इन सभी चैप्टरों में बहुत सारी चीजें हैं और अलग अलग तरीके से जी हम सबको पढ़ेंगे तो इन सबको याद रखना बड़ा मुश्किल है याद रह ही नहीं सकता है पर लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक शानदार फार्मूला बता रहा हूं जिसके थ्रू आप सब कुछ याद रख सकते हैं आपको इन तीन चार चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज याद रखने लायक है और वो चीज है कि मार्जिनल को जोड़ते जाओगे तो टोटल आता जाएगा पहली चीज और दूसरी चीज कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है मार्जिनल कॉस्ट इसका नेचर कैसा होता है इसका नेचर होता है यू से इसका नेचर होता है यू से यानी कि पहले आपने मान लीजिए टेन रख दिया फिर एट फिर सिक्स फिर वापस आपने बढ़ा दिया नाइन कर लिया ट्वेल्व कर दिया यानी कि आप पहले कम कर दो फिर बढ़ा दो मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू आप टोटल कॉस्ट पता कर लो फिर एवरेज कॉस्ट पता कर लो जो भी पता करना सारी चीजें पता कर सकते हैं और आपको हर वक्त याद रखना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट का नेचर कैसा है या एवरेज कॉस्ट का नेचर कैसा है वो सब याद नहीं रह पाएगा एक ही चीज याद रह पाएगी आने वाले दस साल तक और वो है मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट का नेचर याद रखना है चार चैप्टर में कि इनका नेचर ऐसा यू से पहले ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा राइट है तो पता करते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कैसे पता करो कैसे है पहले सबसे पहले पता करते हैं टोटल रेवेन्यू अब टोटल रेवेन्यू मतलब मीन वॉट आप एक शेड्यूल बनाइए शेड्यूल में आपने शेड्यूल बनाया आपने लिखा यूनिट सोल्ड कितनी यूनिट आप बेच रहे हैं one two three four five seven मतलब आपने यूनिट लिख दी कि हम ये यूनिट हम सेल कर रहे हैं अब मान लेते हैं कि ये किसी भी कोई पर्टिकुलर चीज है उसकी प्राइस जो दे रखी है वो हमें प्राइस मान लीजिए टेन रुपीज मान लेते हैं कितनी मान लेते हैं प्राइस टेन रुपीज अब आप बताइए एक यूनिट बेचेंगे तो कितना मिलेगा टेन रुपीज दो यूनिट बेचेंगे तो ट्वेंटी तीन पर थर्टी चार पर forty fifty sixty and seventy तो ये तो हो गया total revenue total revenue means what total revenue means price into quantity price into quantity अब ये रही क्वांटिटी और ये इसकी हमने प्राइस एज्यूम कर ली थी कि प्राइस टेन रुपीज है राइट तो प्राइस इंटू क्वांटिटी आपको मिल गया टोटल रेवेन्यू आपको मिल गया राइट है अब ये टोटल रेवेन्यू आपको मिल गया इसको मान लीजिए आपको प्लॉट भी करना है तो आपने एक एक ग्राफ पर इसको हम प्लॉट कर लेते हैं के ग्राफ पर हम इसको हम प्लॉट कर लेते हैं पहले टोटल रेवेन्यू को प्लॉट कर लेते हैं बाद में फिर टोटल कॉस्ट को प्लॉट कर लेंगे तो पहले टोटल रेवेन्यू को प्लॉट किया हमने हमने प्लॉट किया one two three four five six seven तो one two three four five six seven right फिर ये टोटल रेवेन्यू तो बढ़ता ही जा रहा है फिर हमें इधर इस साइड में इसको प्लॉट करना है आपने ten twenty thirty forty fifty sixty seventy है हाँ, ना इस तरीके से ये सेवेंटी एटी बढ़ता जाएगा अभी तो आप देखेंगे one two three four five six seven one पर कितना है टेन है वन पर टेन है ये आपने पॉइंट लगाया टू पर ट्वेंटी है थ्री पर थर्टी है फोर पर फोर्टी है फिफ्टी है इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं यानी कि ये टोटल रेवेन्यू का जो कॉस्ट है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड साइड में मतलब आपका आ, कुछ अपवर्ड साइड में इस तरीके से पॉजिटिवली अपवर्ड बढ़ते जा रहा है अब पॉजिटिवली <clears throat> अपवर्ड तो आप समझते ही होंगे कि यदि दोनों चीजें बढ़ती है तो उसका पॉजिटिवली एक कर्म बनता है तो एक पॉजिटिवली कर्म एक पॉजिटिव अपवर्ड कर्म जो है बन जाएगा ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू कर्म अब ये कौन से सिचुएशन में हो रहा है ये हो रहा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट सिचुएशन में कौन सी situation perfect competition market perfect competition market यानी कि परफेक्ट कंपटीशन यानी कि ऐसा मार्केट जहां पर प्राइस जो है वो कांस्टेंट होती है देखिए ये जो क्वेश्चन था हमने प्राइस इसमें कांस्टेंट मानी है ten ten ten ten ten ten ten आप चाहे तो एक कॉलम इधर भी बना सकते हैं एवरेज रिवेन्यू का या फिर प्राइस का कि टेन बन जा टेन टेन टू जा ट्वेंटी टेन थ्री जा थर्टी तो इसकी प्राइस जो है कॉन्स्टेंट है तो ये हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ही हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में टोटल रिवेन्यू का नेचर राइट अब हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पता करने के लिए एक चीज तो होगी टोटल रिवेन्यू दूसरी चीज क्या पता करना है टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना है तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू यदि आप टोटल कॉस्ट पता करेंगे तो बड़ा ही आसान रहेगा बड़ा आसान रहेगा अब एक काम करते हैं पहले यहां पर मार्जिनल कॉस्ट लिख लेते हैं ये सिर्फ इसलिए कि हमें टोटल कॉस्ट पता करना है टोटल कॉस्ट पता करना है हम हम टोटल कॉस्ट का नेचर जो है वो एज का नेचर है उसमें हमें नंबर प्लॉट करना बड़ा मुश्किल है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में नंबर प्लॉट करना बड़ा आसान है कैसे आसान है क्योंकि उसका नेचर है यू सेप नेचर पहले ज्यादा फिर कम फिर और कम और फिर ज्यादा यानी कि मैंने मार्जिनल कॉस्ट रखा मानी मार्जिनल कॉस्ट को मैंने शुरुआत में रखा टेन बाद में फिर मैंने उसको कम कर दिया एट फिर और कम कर दिया सिक्स फिर मैं अब बढ़ाना शुरू कर दू इसको सिक्स के बाद मैंने इसको बढ़ाया नाइन फिर ट्वेल्व फिर फिफ्टीन फिर मान लीजिए मैंने कर दिया ट्वेंटी ये है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट आप देख रहे हैं इसका नेचर कैसा आ रहा है यू सेफ नेचर इसका U shape right U shape का इसका नेचर है अब आप मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू आपने क्या पता कर लिया आपने पता करेंगे कर लिया जब करेंगे करेंगे क्या टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू आप पता कर रहे हैं टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का नेचर है यू से राइट यू से अब इस यू से को आप प्लस करते जाइए यानी कि मार्जिनल कॉस्ट को आप प्लस करते जाइए मार्जिनल कॉस्ट को आप प्लस करेंगे तो टेन हो गया टेन और एट एटीन हो गया एटीन और six twenty four twenty four और नाइन कितना होता है thirty three right thirty three और twelve forty five forty five और फिफ्टीन फोर्टी फाइव और फिफ्टीन हो गया सिक्सटी सिक्सटी एंड ट्वेंटी ये हो गया एटी राइट है ये हो गया एटी यानी कि आपने दो शेड्यूल बना लिए कि टोटल रेवेन्यू का दूसरा बनाया आपने टोटल कॉस्ट का एक बनाया आपने टोटल रेवेन्यू का दूसरा बनाया आपने टोटल कॉस्ट का अब आपने पहले टोटल रेवेन्यू को तो प्लॉट कर चुके हैं अब हम प्लॉट कर देते हैं किसको टोटल कॉस्ट को चलो ठीक है फर्स्ट यूनिट पर टेन है तो चलो ये टेन तो यहीं पर हो गया पॉइंट फिर एटीन है यानी कि टोटल रेवेन्यू यहाँ पर ट्वेंटी uh, है और टोटल कॉस्ट इसी लेवल पर एटीन है एटीन यानी कि इससे थोड़ा सा कम पहले यदि यहाँ था तो ये यहाँ पर है फिर यदि आप बात करेंगे कि ये जहाँ थर्टी था या ट्वेंटी फोर है यानी कि इससे और कम राइट है आप देखते जाएंगे कि कौन से लेवल तक कम है आप देखेंगे कि टोटल कॉस्ट फोर्टी फाइव है यहाँ फिफ्टी है यहाँ सिक्सटी यहाँ सिक्सटी यानी कि आप ये पहले तो कम कम है और जहां पर जहां पर लेवल सिक्स यूनिट के लिए बात करें तो सिक्स यूनिट पर वापस आकर के ये दोनों बराबर हो जाते हैं यानी कि आप बात करेंगे टोटल कॉस्ट की तो कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा सिक्सटी यहाँ पर है यहाँ पर आकर के वापस टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है ये रहा टोटल कॉस्ट कर और ये टोटल रिवेन्यू कर पहले से बना हुआ अब आपको इस कर्व में एक बात समझ में आई होगी ये है टोटल कॉस्ट कर और ये है टोटल रेवेन्यू कर टोटल रेवेन्यू मतलब कि जितना भी पैसा आ रहा है और टोटल कॉस्ट मतलब जितना भी पैसा जा रहा है आपको एक यूनिट बेचने पर टेन रुपीज आ रहे हैं और टेन रुपीज ही आपका खर्च हो रहे हैं तो यानी कि आपका प्रॉफिट इस लेवल पर क्या है जीरो इस लेवल पर आपका प्रॉफिट क्या है जीरो और ये कौन सी यूनिट है ये फर्स्ट यूनिट है यूनिट लिखने में थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं हम लोग तो ये वो लेवल है जहां पर आपको जीरो लेवल ऑफ प्रॉफिट है वैसे जीरो लेवल ऑफ प्रॉफिट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं तो जीरो लेवल ऑफ प्रॉफिट है लेकिन आप इसके बाद देखेंगे एक और पॉइंट है जहां पर आपको सिक्सटी रुपीज में आप चीज आपको कॉस्ट आ रही है सिक्सटी रुपीज आपके पास आ रहे हैं यहां पर भी प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है जीरो है राइट यहां पर ये सिक्स यूनिट है सिक्स यूनिट यहाँ पर है यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट कितना है जीरो तो यहाँ पर भी जीरो यहाँ पर भी जीरो लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये इधर आपको रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है यानी कि यहाँ पर भी आप लॉस की सिचुएशन में और यहाँ पर भी आप लॉस की सिचुएशन में यानी कि ये जो सिचुएशन है जहां पर रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है तो ये सारी सिचुएशन जो है वो प्रॉफिट वाली सिचुएशन है अब इस प्रॉफिट वाली सिचुएशन में जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा जहां पर सबसे ज्यादा गैप होगी वाले लेवल को हम क्या बोलेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्योंकि वहां पर आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है अब वो वाला लेवल कौन सा है एक काम करते हैं सिंपल सी बात है टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं टेन में से टेन गया जीरो ट्वेंटी में से एटीन गया टू थर्टी में से ट्वेंटी फोर गया सिक्स फोर्टी में से थर्टी थ्री गया सेवन फोर फिफ्टी में से फोर्टी फाइव गया फाइव सिक्सटी में से सिक्सटी गया जीरो सेवेंटी में से एटी गया माइनस का टेन तो आप इस टेबल में देखें कि इस टेबल में आपको प्रॉफिट कौन से लेवल पर सबसे ज्यादा है इस टेबल में आपको ये जो लेवल है फोर्थ लेवल फोर्थ लेवल पर मैंने पी रखा है प्रोड्यूस इस रखा है कि इस लेवल पर मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है जिस लेवल पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है यानी कि जिस लेवल पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है पॉजिटिवली सबसे ज्यादा है उस वाले लेवल को मैं क्या बोलूंगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलूंगा तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहाँ पे कौन से लेवल पर है फोर्थ लेवल पर है राइट फोर्थ लेवल पर प्रोड्यूसर इक्विब्रियम है और यदि इसको मैं ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि सबसे ज्यादा इन दोनों में डिफरेंस कहां पर है फोर्थ लेवल पर है ये हम इस टेबल के थ्रू हमें पता है इसी तो जब हम जब हम अपलोड कर रहे हैं एग्जाम की कॉपी मान लीजिए अपलोड करना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको ये देखना है कि इस टेबल के थ्रू कौन से लेवल पर ज्यादा प्रॉफिट है फोर्थ लेवल पर तो आप ये फोर्थ लेवल से एक लाइन बना दीजिए फोर्थ लेवल से आपने एक लाइन बना दी और इसी लाइन को आपने नाम दे दिया प्रोड्यूसर्स इक्वेरियम यानी कि ये वो लेवल है जहां पर प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा आप चाहें तो एक नीचे एक ग्राफ और बना सकते हैं और इस ग्राफ में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर है यहाँ पर तो जीरो प्रॉफिट है और यहाँ पर भी जीरो प्रॉफिट है यानी कि आपकी लाइन एक लाइन बनाइए और यहाँ पर मैक्सिमम लेवल तक लाइए उसको आपने एक लाइन बनाएंगे इसके पैरेलली और यहाँ तक आप उसको मैक्सिमम लेवल तक लाइए इसके बाद आप नीचे ले जाइए यानी कि ये वो फोर्थ यूनिट है जहां पर आपका प्रॉफिट जो है वो सबसे ज्यादा है ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रॉफिट को प्रॉफिट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रॉफिट जहां सबसे ज्यादा है वहां प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वैसे यदि आप ये नहीं भी बनाए नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है अल्टीमेटली तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट आपको दोनों को रिप्रेजेंट करना रहता है तो ये था total revenue total cost approach के बारे में total revenue total cost approach के थ्रू कैसे प्रोड्यूसर के लिए फाइंड आउट करें नेक्स्ट आप देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू कैसे प्रोड्यूसर के लिए फाइंड आउट करें इस अप्रोच को एक एक मिनट में हम रिव्यू करते हैं कि टोटल रेवेन्यू के लिए आपने प्राइस इंटू क्वांटिटी किया टोटल रेवेन्यू आपको मिल गया फिर आपने मार्जिनल कॉस्ट का नेचर यू से होता है ये प्लॉट किया और इसके total cost approach total cost आपने फाइंड आउट कर लिया दोनों को प्लॉट किया देखा कि प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहां पर है वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर दिया और आपने total revenue total cost approach के थ्रू पता कर लिया कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां होता है अब नेक्स्ट वीडियो में साइड में देखिए आपको साइड में वीडियो आ रहा होगा साइड में वीडियो आ रहा होगा नेक्स्ट वीडियो आपका marginal revenue and marginal cost approach के बारे में तो marginal revenue marginal cost approach के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया जाए तब तक के लिए अलविदा have a great day thank you very much